ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಡಿ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ತರಬೇತಿಯು ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದೃಶ್ಯ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೊಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಅವತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಎಂಇ ಎಕ್ಸ್ಪಿ e, ಅಥವಾ ವಿಸ್ತಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ www.microsoft.com/downloads ಎಂಬ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧ್ವನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ಅದರ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮೂವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೈನ್ ಮೆನು ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದ್ದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ತುಣುಕುಗಳು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ತುಣುಕುಗಳು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ A ಒತ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಳಿಸಲು ಮೌಸ್ ನಿಂದ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒತ್ತಿರಿ ಈಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಮೂವಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಮೊದಲಾಗಿ capture video edit movie finish movie ಮತ್ತು movie making tips capture video option ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಬ ಸಬ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುವಿರಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಮೇನ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಸಬ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಾದಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ A ಒತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದೃಶ್ಯ ತುಣುಕಿನ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ add to timeline select ಮಾಡಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಇದ್ದಂತೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಟೈಮ್ ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೇ ಟೈಮ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಈಗ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಾಕೋಣ ವಿಸ್ತಾ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ವಿಂಡೋಸ್ ವಿಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ to timeline option select ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಲೈನ್ಗೆ ಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚೌಕವನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮೂಲತಃ ಇದು ಟೈಮ್ಲೈನಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ತುಣುಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಫ್ರೇಮ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಪ್ರಾರಂಭವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಾಲಿಸುವಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೆಯ ಬಟನ್ ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಎರಡನೆಯ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲನೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಟೈಮ್ ಲೈನಿನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಸೋಣ ಮೂರನೆಯ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ರಿವೈಂಡ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಹಿಂದಿನ ತುಣುಕನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಆರನೇ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಮುಂದಿನ ತುಣುಕನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಬಟನ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಫ್ರೇಮಿನಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಒಂದೊಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಟನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ಎರಡನ್ನು ಸಹ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಈಗ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುತ್ತೇನೆ ಈಗ ತುಣುಕು ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಂಪಾದಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಟೈಮ್ ಲೈನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಟೈಮ್ ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಂಗಡಗಳಿವೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಓವರ್ ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಸ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಈಗ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಇದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಭಾಷಾಂತರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೈನಸ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತೇನೆ ಇದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಟೈಮ್ಲೈನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಐಕಾನ್ಗಳು ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಜೂಮ್ ಇನ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಜೂಮ್ ಔಟ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೈನ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದು ರಿವೈಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಟನ್ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಆರಂಭ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಬಟನ್ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಾಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ವಿಸಿಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ನ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮೂವಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಿ ಈಗ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ನಾನೀಗ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಅಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ಕ್ಷಣ ವಿಡಿಯೋವು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಳಿಸುವ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾನು ತುಣುಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಒತ್ತಿ ಅಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ತುಣುಕು ಹಿಂದಿನ ತುಣುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರುವುದು ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವಿನ ನಿರಂತರತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ನೀವು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಳಿಸಿದರೆ ಅದರ ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ಭಾಗವು ಎರಡೂ ಸಹ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಳಿಸಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗೆ ತರಲು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಈಗ ತುಣುಕು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತುಣುಕನ್ನು ಎಳೆದು ಟೈಮ್ ಲೈನಿನ ಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಮೌಸ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಹೊಸ ತುಣುಕನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದು ತುಣುಕಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೊಸ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಎರಡು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇದು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಭಾಷಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗಬಹುದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ ಧ್ವನಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೇರಿಸಲು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಒತ್ತಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ ವಿಭಾಗಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಒತ್ತಿರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒತ್ತಿರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ವಿ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತ ವಿಸ್ತರಿಸುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸಿನ ಚಲನವಿಲ್ಲದ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಚಲನವು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದೃಶ್ಯ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿದಿರಿ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಭಾಷಾಂತರ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ತುಣುಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಧ್ವನಿ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಷಾಂತರ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವಾದ dot spoken hyphen tutorial dot O R ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ ನಾನು ರಜತ್ ಸಿಡಿಪ್ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು